tapar odamlar ibodat deganda qochar odamlar ziyofat deganda chopar odamlar ibodat deganda qochar odamlar kabira gunohga shoshar odamlar kabira gunohga shoshar odamlar hayda itoat Hem tınmaysız Rızkır gücü Allah gün içi külmeysiz Mengülük hakkında fikir kılmaysız Kayda ibadet, kayda ibadet Mengülük hakkında fikir kılmaysız Kayda ibadet Bağdat Dünya yılarsız Koy gedip, uy gedip Biheya sözlerden haya kılmaysız Vedeler diresiz vefa kılmaysız Kayda sadakat, kayda sadakat Vedeler diresiz vefa kılmaysız Kayda sadakat